Buenas, buenas. Acá Mikey, un ñoño al que le fascina hablar de cosas ñoñas. Y aprovechando que recién pasaron los Olímpicos, les cuento que cuando era joven y tenía pelo, me encantaba resolver problemas de Olimpiadas de Física. Sí, competencias de más de 300 jóvenes en un coliseo corriendo con lápiz sobre papel por una medalla de oro. Hoy quiero mostrarles la belleza de la astrofísica que nunca les mostraron en el colegio a través de uno de los problemas más lindos que tuve la oportunidad de resolver en esa época. Imaginemos dos cuerpos en el espacio, pero no pensemos en estrellas o agujeros negros por un momento que se nos complicaría mucho la cosa. Visualicemos dos rocas de igual masa, dos asteroides por ejemplo, y supongamos que están lejos de todos los otros cuerpos del sistema solar, del universo. Y que hay un momento en el que cuando se encuentran a cierta distancia, uno de los asteroides está quieto y el otro se encuentra moviéndose con cierta velocidad, pero no acercándose ni alejándose directamente del otro, sino como en una dirección intermedia. Ojo pues con la pregunta, ¿cuánto vale numéricamente el ángulo entre las velocidades de los asteroides cuando vuelven a estar a la misma distancia a la que se encontraban inicialmente? Esto es, que en esas condiciones en las que se encontraban inicialmente empiezan a interaccionar únicamente por gravedad, entonces se comienzan a acercar y hay un momento en el que se empiezan a alejar de nuevo hasta encontrarse a la misma distancia a la que se encontraban inicialmente. La pregunta entonces es, ¿cuál es el ángulo que forman las velocidades en ese instante? Vamos, que si vieron gente correr o nadar en los Olímpicos, les va a encantar esta hermosa solución que les voy a presentar. Además, spoiler alert, contiene la fórmula más famosa de todas de una forma que nunca antes la habían visto aplicar. Parece un problema imposible, no tengo nada, ni un solo dato numérico. ¿Por dónde se supone que debo empezar si no tengo ni un solo número? Depende nuestra incógnita del ángulo inicial que ni siquiera nos dieron o de la distancia a la que estaban los asteroides. <laughs> Ni siquiera sé cómo se mueven esos cuerpos. Si fuera, por ejemplo, un planeta alrededor del Sol, sabría que se mueve de forma elíptica. Pero tengo dos asteroides. ¡Ah! Un momento, tengo dos asteroides de igual masa. Entonces sí tengo algo. Además, tengo algo sobre las posiciones iniciales de ambas rocas y sobre la velocidad de una de ellas. Bueno, pero ¿cómo procedemos? Tal vez algunas personas están pensando en correr una simulación, hay muchas de esas simulaciones en internet, pero ¿cuántas veces tendríamos que correrla para poder medir ese ángulo? Y si el ángulo es diferente en cada simulación. Otras personas que ya hayan visto un poco de cálculo integral, tal vez estén pensando en solucionar las ecuaciones del movimiento de este problema conocido como el problema de los dos cuerpos. Pero como muchas veces sucede con estos problemas de limpiadas, les cuento que hay una solución mucho más sencilla y elegante. Tenemos más información implícita, las leyes de la física. Recordemos que nuestras piedras están lejos de todos los otros cuerpos del universo. Entonces podemos aplicar las leyes de conservación del momentum y de la energía. Bueno, en este caso no son leyes, son más bien teoremas matemáticos que provienen de otros principios más básicos, muy conocidos como las leyes del movimiento de Newton. Pero de esa derivación hablamos en otro momento. Reciten conmigo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, pues el teorema de conservación de la energía mecánica se satisface exquisitamente en esta situación en un sistema donde a la única fuerza involucrada, la fuerza de gravitación entre los asteroides, se le puede asociar una energía potencial la energía potencial gravitacional, se conserva la energía mecánica total, que corresponde a la suma de las energías cinéticas y potenciales, queriendo decir que su valor es el mismo en cualquier par de puntos de la evolución temporal del sistema. En términos prácticos, sumemos las energías potencial y cinética en el momento inicial dados por el problema e igualemos eso a la suma en el momento en el que los asteroides vuelven a estar a la misma distancia. Energía potencial en el punto 1 más energía cinética en el punto 1 debe ser igual a la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2. Pero acá sucede algo muy lindo, y es que como la energía potencial entre cuerpos solo depende de la distancia entre ellos, y tanto en el punto 1 como en el punto 2, nuestros asteroides están a la misma distancia, entonces la energía potencial del sistema en el punto 1 debe ser igual a la energía potencial del sistema en el punto 2, y por lo tanto las energías cinéticas en el punto 1 y el punto 2 también deben ser iguales. Para mí, recordar la fórmula de energía cinética de un cuerpo es muy fácil. Yo me llamo Miguel Vázquez Vega, por lo que mis iniciales son MVV, que matemáticamente se pueden expresar como MV cuadrado. Solo me hace falta recordar que la energía cinética se define como la mitad de ese valor. De ahora en adelante puedo decir que soy el doble de mi energía cinética. <laughs> Entonces, si decimos por ejemplo que la rapidez del asteroide en el punto 1 era B sub A y que las rapideces de ambos asteroides en el punto 2 son B sub B y B sub C. Nuestra ecuación de la conservación de la energía quedaría entonces un medio de m B sub A al cuadrado igual a un medio de m B sub B al cuadrado más un medio de m B sub C al cuadrado, donde m sería la masa de los asteroides que es la misma. Simplificando un medio de m a ambos lados de la ecuación, nos queda b sub a al cuadrado igual a b sub b al cuadrado más b sub c al cuadrado ya tenemos una ecuación que nos relaciona las magnitudes de las velocidades de nuestros asteroides. Es decir, ya tenemos un poco de información sobre lo que nos pide el problema. Ahora, al igual que con la energía, podríamos decir, el momentum no se crea ni se destruye, solo se transforma. Algunas personas lo llaman el principio de conservación del momento. En mi opinión, es un teorema y dice así, en un sistema aislado como el de nuestros asteroides lejos de todo el resto del universo, el momentum se conserva, que en términos prácticos, como con la energía, significa que la suma de los momentums de los asteroides en el momento inicial es igual a la suma en el momento en el que vuelven a estar a la misma distancia. El momentum generalmente se escribe con P, entonces esto sería P sub A más 0, porque hay un asteroide quieto, es igual a P sub B más P sub C. La fórmula del momentum también me es fácil de recordar porque solo necesito uno de mis apellidos. P es igual a M por B, Así, la ecuación de la conservación del momentum queda m por b sub a igual a m por b sub b más m por b sub c, que simplificando m a ambos lados de la ecuación queda b sub a igual a b sub b más b sub c. Pero a diferencia de la ecuación de las energías, en donde B sub A, B sub B y B sub C son las magnitudes de las velocidades de los asteroides, en la ecuación de momentums, B sub A, B sub B y B sub C son sus velocidades. Es decir, en las energías solo nos importa qué tan rápido se mueve un objeto, mientras que en el momentum nos importa también la dirección en la que se mueve. Por estas razones que podemos ver en algunas de las simulaciones que, aunque el movimiento de los asteroides parezca desordenado, en promedio se mueven en la dirección de movimiento del primer asteroide, aunque no lo parezca, ya tenemos todo. Y aquí viene lo emocionante. Como las velocidades son vectores, la ecuación B sub A igual a B sub B más B sub C quiere decir que B sub A, B sub B y B sub C son tres lados de un mismo triángulo. Esa es una forma de visualizar suma de vectores. Es raro porque es como un triángulo de velocidades, pero un triángulo al fin y al cabo. Y piensen, ¿en cuál triángulo se satisface que b sub a al cuadrado es igual a b sub b al cuadrado más b sub c al cuadrado? Es decir, que la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado del tercer lado. ¡Ajá! Estoy seguro de que lo pensaron, porque esa es la fórmula más famosa del mundo, el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cuánto vale el ángulo entre las velocidades de los asteroides que nombramos B sub B y B sub C cuando vuelven a estar a la misma distancia a la que se encontraban inicialmente? Pues como de pronto ya lo pensaron, B sub B y B sub C son los catetos de nuestro triángulo rectángulo de velocidades por lo que el ángulo que forma, sin importar la distancia a la que estaban, sin importar la dirección inicial de B sub A, sin importar la masa de nuestros asteroides, con tal de que sea la misma, es siempre en todas las simulaciones de exactamente 90 grados. Problema resuelto. ¿No les parece increíble? <laughs> no. Ah, es que estas cosas me emocionan mucho. Pero el objetivo de este video no era como tal mostrar la solución a este problema, que aunque me parece hermosa, tiene una moraleja más allá. Comenzamos con un problema que parecía darnos cero información sobre la situación y permitiéndonos pensar en aquellos principios que de pronto sabemos desde antes y buscando la información implícita que se nos entregaba en el problema, logramos solucionarlo de la forma más sencilla y elegante posible. No sé si es que yo sea demasiado ñoño, pero creo que esa es una de las razones por las que me encanta tomar lápiz y papel y resolver ese tipo de problemas. Siento que me da herramientas y pensamiento crítico para resolver los problemas a los que me enfrento socialmente día a día. <laughs> Espero que hayan disfrutado un poco de este ñoño hablando de cosas ñoñas. Si les gustó este video, denle un me gusta o dejen un comentario o compártanlo con quienes creen que podrían disfrutarlo. Recuerden meditar y tomar agüita que hasta los deportistas olímpicos necesitan de buena salud mental además de la salud física. Este video fue inspirado por Grant Sanderson del canal 3 Blue One Brown a través del concurso SOM Summer of Math Exposition, en el que quiere motivar a más personas a publicar explicaciones de matemáticas en línea. Uno de sus objetivos, al igual que uno de los míos, es que la fobia a las matemáticas se vuelva cada vez menos común. También me inspiré en su video The Hardest Problem on the Hardest Test. Gracias Grant por motivar estos espacios. También agradezco profundamente a mi gran amigo Agustín Vallejo, quien me enseñó a programar en Processing para generar las animaciones usadas en el video y me compartió el código inicial del problema de los dos cuerpos. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren checar y jugar con la simulación un rato. Les mando un abrazo astronómico.